men Kristian, nå skal jeg vise deg et triks her. Se her, nå har vi masse ballonger. Jeg velger ut disse to. Du kan eh, ha avlange, eller du kan ha runde. Og så holder jeg dem sånn. Og så skal jeg blåse eh, mellom dem. Hva tror du skjer da? Du blåser dem jo vekk. Det skulle man jo tro. Ikke sant? At, man, at, de går til hver sin side. Nå skal vi se noe. Se her. Så du? De gikk sammen. En gang til. Hvordan ble det? Ja, hvordan skjer det egentlig? Hva tror du? Du blåser vekk noe luft. Jeg blåser vekk luften. Og så da går vi sammen inn der? Ja, for det at jeg eh, tar vekk luften, så smekker de i hop. Ja. Det som egentlig skjer, er at lufttrykket det blir litt mindre mellom ballongene. Og eh, trykket på utsiden er det samme. Og eh, da blir de presset sammen sånn som det. Skal du prøve det? Okay.